پەتای پیاوچاکی و خۆسەلماندن، نووسین و خوێندنەوەی نەوام و گورجی، دوانزەی تەممووزی دوو هەزار و بیست. هیچ نووستوویەک هەوڵ نادا بیسەلمێنێ نووستووە جگە لەو کەسەی نەنووستووە و بە درۆ خۆی ئەکا بە نووستوو چونکە کارێکی بۆ خۆدزینەوە و نمایشە هەیە. ئەگینا ئەوەی نووستووە ئێستا لە قووڵایی خەوندایە و چێژ لە خەونەکەی دەبینێ و پێویستی بە خۆسەلماندن نییە بۆ هیچ کەسێک. ئەوەی هەوڵ دەدا وای بسەلمێنێ نووستووە، نەنووستووە. گەر بتەوێ بیسەلمێنی مەلە دەکەی تۆ پێویستە بە هات و هاوار نییە بڵێی هۆ خەڵکینە تەماشام کەن مەلاکەم تۆ بێ بچیتە ئاوەکە و مەلەکە بکەی نەک من بکوژی لە سەروی باوڕم پێت نەهێناوە کە مەلە دەزانی تۆ پێویستت بە دانپێدانانی من نییە کە مەلە دەزانی لە ڕاستیدا هەموو هەوڵی تۆ بۆ دانپێدانانی من تۆ لە چێژی مەلەکردنەکەت دادەبڕێنێ ئەگەر تۆ بۆ دانپێدانانی من مەلە دەکەی ئایا پێشتر لێت پرسیم کە داخۆ من دەمەوێ تۆ مەلە بکەی یان نا پێشتر هیچ ڕایەکی منت وەرنەگرتووە، ئێستاش کە مەلە دەکەی دانپێدانانی منت بۆ چییە؟ بۆ ئەوەی چێژ لە مەلەکردنەکەت ببینی؟ ئەگەر تۆ بتزانیبایە چێژ لە مەلەکردن وەربگری، ئەوا هەر لە سەرەتاوە لەسەر ڕای من نەدەوەستای، لە ڕاستیدا تۆ پێویستت بەوە نییە هیچ شتێک بسەلمێنی، چونکە هەر ئەوەندەی ئەو دەرگایەت لەسەر خۆت کردەوە، ئیتر نوقمی گێژاوێک دەبی کە زۆر بە ئەستەم لێی دەردەچی. کە دانپێدانانی منت کردە ئامانج و منیش دانم پێت دانا ئینجا دەبێ بچی کەسێکی تر ناچار بکەی دانت پێدا بنێ پاش ئەویش کەسێکی تر کە بۆ هەمووشمانت سەلماند پاشان چی ئینجا دەبێ ئامانجێکی نوێ دیاری بکەیت و هەوڵ بدەی دیسان هەموومان بە سەلماندنی نوێ بهەژێنی بەڵام خەڵکی سەر زەوی ئێجگار زۆرن و تەمەن بەشی گەمەی ئەو هەموو سەلماندنە ناکا. هەموو ڕۆژێک کە سرووشت پێت دەبەخشێ دەرفەتی چێژێکی نوێ و ژیانێکی نوێ و بیرکردنەوەیەکی نوێت پێ دەبەخشێ، کەچی تۆ هێشتا دوێنێ و پێرێت بە کۆڵەوەیە و بە شانازیشەوە دەتەوێ بۆ ئێمەی ئەمڕۆی بسەلمێنی، ئینجا سبەینێش دەبێ ئەمڕۆ بخەیتە کۆڵت. پێرێ لە پێرێدا جێبهێڵە و دوێنێ لە دوێنێدا و ئەمڕۆش لە ئەمڕۆدا. ئەم دیاردەیە ناو دەنێم پەتای خۆسەلماندن. خودی ئەم پەتایە هۆکاری سەرەکییە بۆ تووشبوون بە پەتای پیاوچاکی کە کەمێکی تر باسی دەکەم. پەتای خۆسەلماندن بەو شێوەیە کار دەکا کە هەمیشە بە دوای سەلماندنی نوێدا دەگەڕێی، بەڵام ئەم سەلماندنانە بە هەلی چێژبینینت لە ژیان و هەلەکانی ئەمڕۆت سەودا دەکەی. ئایا بەهای هەلە نوێکەی ئەمڕۆ دەزانی کە لە دوێنێ و ڕۆژانی پێشووتدا بە فیڕۆی دەدەی؟ تۆ ئەم خۆسەلماندنانەت بە ژیانی خۆت دەکڕی کە ژیانیش لە کڕین نایە. هەرگیز هەوڵ مەدە بکەویتە گێژاوی خۆسەلماندنەوە، هاوڕێیەتی هیچ کەسێکیش مەکە کە تووشی ئەو پەتایە بوون، چونکە ئەو پەتایە گواستراوەیە و دەشێ بۆ تۆش بگوازرێتەوە و ژیانت بە فیڕۆ بدا، چونکە هەمیشە وێڵی ئامانجی نوێی خۆسەلماندنی نوێ دەبی، ئامانجی ڕەها لە ژیان کردن ژیان خۆیەتی، هەر شتێکی تر کە دەیکەی تەنها بۆ ئەوە بیکە کە چێژ لە ژیان ببینی هەر شتێ نەچووە خزمەتی ژیانەوە توڕی دە و فڕێیدە گرنگ نییە خەڵک چیت پێ دەڵێن سامان گەر لە خزمەتی ژیاندا نەبوو سامان نییە موزیک، هۆنراوە، کارکردن، نوستن، سەما، خواردن، تا دوایی، هەر کامێکیان لە خزمەتی ڕەنگدار کردنی ژیاندا نەبوون فڕێیان بدە بە کەڵکت نایەن نەکەی ژیانت بکەی بە قوربانی هیچ شتێک. هەموو شتێ بکە بە قوربانی ژیان چونکە سروشت تەنها ژیانی پێ بەخشیوی ئەوانی تر لە چوار دەورەوە وەرت گرتووە نەکەی سروشت بە چوار دەورت سەودا بکەی سروشت نە مرە چوار دەورت نە پاون نە پاو واتە ئەوەی کە بە عەرەبی پێی ئەوترێ فانی واتە کەسێک شتێک کە ئەمرێ. هەرگیز چێژی مەزنی ژیان لە پێناو خۆسەلماندندا بە فیڕۆ مەدە، کەس نابینی بیەوێ بیسەلمێنێ تێرە، جگە لەو کەسەی برسیە و بە درۆ خۆی تێر پیشان دەدا چونکە کارێکی بەو نمایشە هەیە. ئەوەی تێرە ئێستا چێژ لە تێریەکەی دەبینێ، ئەوەی پیانۆژەنی ڕاستەقینەیە ئێستا چێژ لە ژەندنەکەی دەبینێ، ئەوەی وێنەکێشی ڕاستەقینەیە ئێستا چێژ لە وێنەکێشانەکەی دەبینێ. تەنها ئەوانە هەوڵدەدەن خۆیان بسەلمێنن کە ئەوە نین. هەوڵ مەدە بیسەلمێنی مرۆڤێکی چاکی، مێردێکی باشی، ژنێکی باشی، ئەویندارێکی باشی، خواناسێکی باشی، ڕامیارێکی باشی، هونەرمەندێکی باشی و تا دوایی. ئەگەر باش بوویتایە هەرگیز پێویستت بە خۆسەلماندن نەدەبوو. خودی هەوڵدانت بۆ خۆسەلماندنت کە تۆ مرۆڤێکی چاکی، مێردێکی باشی، ژنێکی باشی، ئەویندارێکی باشی، خواناسێکی باشی، ڕامیارێکی باشی، هونەرمەندێکی باشی و تا دوایی، بەڵگەی ئەوەن کە تۆ هیچ کامێک لەوانە نیت چونکە ئەگەر ئەوە بویتایە هیچ کێشەیەکت نەدەبوو ئێستا ئەوە دەبویت و چێژت لەو بوونە ڕاستەقینەیەت وەردەگرت کە چواردەورەکەشت باوەڕیان پێ نەدەکردی بێ منەتانە لێیان دوور دەکەوتیتەوە ئەم هەوڵدانەت بۆ خۆ سەلماندن دەتخاتە گەرداوی کێبڕکێی هەمیشەییەوە تۆ کە لەگەڵ خۆتدا دەچیتە کێبڕکێوە هەموو هەوڵت بۆ ئەوەیە بگەی بە لوتکە بەڵام هەموو نەگبەتیەکانت دوای گەیشتن بە لوتکە دەست پێ دەکەن. چونکە لە دوای لوتکەوە تەنها دابەزین هەیە یان دەبێ لەوێدا خۆت بکوژی یان دەبێ داببەزی باشتر نەبوو هەر لە سەرەتاوە ئەم کێبڕکێ و بۆڵبۆڕێنەت نەکردایە بێلا بارتۆک کە موزیکدانەرێکی هەنگارییە دەڵێ پێشبڕکێ بۆ ئەسپە نەک هونەرمەند. ڕەنگە تا مناڵیت یان هەرزەکاریت لەوانەیە پێشبڕکێ باش بێ نازانم بەڵام دڵنیام پێشبڕکێ بۆ مرۆڤی پێگەیشتوو قێزەونە تۆ دەبوو ئێستا خۆتت بدۆزیبایەتەوە و لە چاوی خۆتەوە بتڕوانیبایە خۆت نەک لە چاوی خەڵکانی ترەوە لە خۆتت بڕوانیبایە دەبوو ئێستا منت لە ناو خۆتدا بدۆزیبایەتەوە و پەروەردەی منەکەی ناو خۆت بدابایە نەک خەریکی بۆڕبۆڕێن بی. لە ناو تۆوی کێبڕکێدا فریو خواردن و ئازار چەشتن و خۆپەرستی هەیە. ئەو مرۆڤەی بەردەوام بە شوێن کێبڕکێدا دەگەڕێ، وردە وردە دەکەوێتە شەشپاڵوویەکەوە. دیوێکی تووڕەییە، دیوەکەی بەرامبەری ئازارە، دیوێکی خەمخواردنە، دیوەکەی تری دڵەڕاوکێیە، دیوێکی تری خۆپەرستی و خۆفریودانە و بەرامبەرەکەی کێبڕکێبازییە. تەنانەت لەوانەیە ئەم شەش پاڵووە بۆ چەندین دیوی تری یەک لە یەک تراژیدی تر پەرەبسێنێ. بەهۆی ئەم شەش پاڵووەشتەوە تووشی چەندین کێشە دەبی و خەڵکانی تریش تووشی کێشە دەکەی. بەڵام ژیان بەم جۆرە جێگەی بەزەییە. تۆ پێویستت بەوە نییە لەو شەش پاڵووەدا پەنگ بخۆیتەوە و خۆت بەند بکەی. مرۆڤ لەم دۆخەدا ناتوانێ هیچ ڕاستییەکی سرووشتی بێ شێواندنی شەش پردەکەی دەوری خۆی ببینێ. چونکە ئەم مرۆڤە پەنگخواردووە لانیکەم لە شەش هاوێنەوە دونیا دەبینێ کە هەریەکەیان وێنە ڕاستەقینەکانی چواردەور دەچەمێننەو و دەیانشێوێنن، ئەم باش نەبینینەش دەتخاتە ئەنجامدانی کارەسات دوای کارەسات و ئەو کاتەش هەر پاساوێک دەهێنیتەوە و بە هەر ڕستەیەک باسی خۆت دەکەی ئەو ڕستەیەش بۆت دەبێ بە پەردەیەکی تر و بە دەوری شەش پاڵوەکەتدا دەیپێچی تا وات لێدێ ئەوەندە لە پەردەی پاساوەکانت و کێشەکانتدا خۆت قوماتە دەکەی کە چیتر کەسە ڕاستەقینەکەی ناخت دەخنکێ، لەبەر ئەوەشی تۆ هەر لە سەرەتاوە چێژبینین و دڵخۆشیت بە شتەکانی دەرەوەی خۆتەوە بەستۆتەوە، چیتر هەرگیز دڵخۆش نابیت و چێژیش لە هیچ شتێک نابینی، چونکە وێنەی دەرەوە لەبەر چاوی ناختدا شێواوە، بەڵام تۆ لەوە مەزنتری، لەوە بەتواناتری، هەر ئەوەندەی دانت بەوە دانا بەدوای من دا دەگەڕێیت و لەگەڵ خۆتدا ئاش دەبیتەوە، ئیتر دەتوانی وردە وردە ئەو قوماتانەت لێ بکەیتەوە و چیتر لە ژێر پەردەی توڕەیی و گلەییەکانت و خەمخواردن و ئازار و دڵەڕاوکێ و خۆفریودانەکانتدا خۆت نەشاریتەوە و هەموو ئەو ئاستەنگانە بشکێنی. بەڵام بۆ ئەم مەبەستە دەبێ وردە وردە لەبری تۆ، ئەو، ئێوە، ئێمە، ئەوان، بێیتە سەر من چونکە من گرنگترینە هەر کەسێکیش هەر شتێکی تری پێ وتووی وانیە و ئەویش نازانێت چی گرنگترینە تۆ تەنها دەتوانی شارەزایی تەواو لە مندا پەیدا بکەی ئەگەر لەسەر شاخێک و خۆت هەڵبدەیتە خوارەوە تەنها کەس کە لەگەڵتدا دێتە خوارەوە منە کە دەنووی تەنها کەس من دێتە خەونەکانتەوە تۆ لە ڕاستیدا هەموو ژیانت لەگەڵ مندا بەسەر دەبەی ئەگەر لە من تێنەگەیت و لەگەڵ منی ناو خۆتدا ئاش نەبی، ئێمە چاوەڕێی چ باشییەکت لێ بکەین؟ تۆ کە منی ناو خۆتت خۆش نەوێ، ناتوانی ئێمەشت خۆش بوێ. بەڵام تکایە کە وردە وردە دەچیتە سەر من، من بە بەرکار بەکار مەهێنە، بەڵکو با بکەر بێ. بەرکار بۆ نموونە بڵێی، ئەوان مووچەکەیان نەدا بە من، بۆیە من دڵی ناخۆشە. من لەوێدا بەرکارە، ئەوان بکەرەکەن. تۆ لە مووچە گەورەتری، تۆ لە لادێ و شار و هەرێم و وڵات و گەلەکەت گەورەتری، تۆ لە کیشوەر و جیهانیش گەورەتری، تۆ هەموو گەردوونی ئەگەر زیاتریش نەبی. خۆت بۆ هیچ شتێک بچووک مەکەرەوە، منەکەی ناو خۆت بدۆزەرە و ئاشتی بکەرە و پێکەوە تێر چێژ لە ژیان ببینن. لەم جەستەی ئێستاتدا و لەم ژیانەی ئێستاتدا تەنها و تەنها یەک جار دەژیت. بە ملیۆنان کیلۆمەتر لە چواردەوری ئەم هەسارەیە ژیان لە هیچ کوێیەک نییە. ڕەنگە لە دوورتر هەبێ بەڵام لەم هەموو شوێنە مەزنەدا تەنها ئێرە ژیانی لێیە تۆش ئەو کەسەی کە ئەو هەلەت پێ بەخشراوە کە بژیت بێ کۆتا شت هەن کە ناژین و ئەو هەلەیان پێ نەدراوە تەنها تۆ دەژیت تۆ پەڕجووی سروشتی پەڕجوو واتە موعجیزە. تۆ پەڕجووی سرووشتی، تۆ بەڵگەی ژیانی، کەچی خۆت بۆ شتانێکی بچووک بچووک کردووەتەوە و خۆت کردووە بە پاشکۆیان. تۆ بە دەستی خۆت ناخۆشییەکانت هێناوەتە ناو منەوە، هەر تۆش دەتوانی ئەو ناخۆشییانە لە، من، بکەیتەوە. چاوت لەسەر تۆ، ئەو، ئێوە، ئێمە، ئەوان، لاببە. ئەوان لە چاو مەزنی منی ناختدا هیچ نین، کە چراکەی ناخت داگیرسا هیچ تاریکییەک ناتوانێ بیکوژێنێتەوە، چونکە تەنها تاریکی لە ڕووناکی دەترسێ، چونکە هەمیشە ڕووناکی تاریکی لەناو دەبا نەک بە پێچەوانەوە. تۆ بێ دۆزینەوە و ئاشتکردنەوەی من بۆ هیچ کوێیەک هەنگاو مەنێ، هیچ چاکەیەک مەکە، هیچ چاکسازییەک مەکە، چونکە تۆ بەو منە خنکاوەتەوە هەموومان بە چاکەکانت دەخنکێنی. چونکە تۆ خۆشەویسترین کەست کە منە خنکاندووە بۆیە تکایە بۆ وێزەی ئێمەش مەیە تەماشا بکە ئێستا هەموو جیهان بە دەست کۆمەڵێک کەسەوە دەناڵێنن کە هاتبوون بۆ ئەوەی کێشەکانمان چارە بکەن و چاکسازی بکەن و پێشمان بخەن هاتبوون ئێمەیان خۆش بوێ و بە ئەوینی ئێمەوە هاتن کەچی تەنها کێشەیان کەڵەکە کردووە ئەو کات و ئێستاش هاتوون و هاتبوون تا فێری ئاشتیمان بکەن، بەڵام جارێ پێویستیان بەوەیە چل ملیۆن کەس بکوژن بۆی بەو ئاشتیە بگەن. ئینجا دەیانەوێ فێری خۆشەویستیمان بکەن، بەڵام جارێ ئەبێ شەش ملیار کەس بخەسێنن و بیانکوژن تا خۆشەویستیمان فێر بکەن. بە منێکی پڕ لە ناکۆکییەوە دێن تا ئێمە کۆک بکەن. جیهان دە هەزار ساڵە تووشی پەتایەکی کوشندەی پیاوچاکی بووە و ئێستا ئەرکمان ئەوەیە لەم پیاوچاکانە دوور بکەوینەوە. چونکە ئەم پیاوچاکانە بە منێکی ڕقاوی و داڕماو و نەخۆش و خنکاوەوە بە ئەوینی ئێمەوە هاتن و مژدەی بەهەشتی سەر زەمین و بن زەمینیان پێداین، کەچی ڕق و خوێن ڕشتن و پیاوکوژی و سنووریان لەگەڵ خۆیاندا هێنا. برا و برایان لە یەک کرد، شار و دێیان سووتاند، بیرمەندیان کوشت، مناڵیان کیمیاباران کرد، ژنی خەڵکیان لاقە کرد، مرۆڤیان لە فڕندا تواندەوە، بۆمبای ئەتۆمیان بەسەر خەڵکدا کرد، سەیرانکەریان کوشت، جلی ئاڵوواڵایان ڕەشپۆش کرد، پێکەنینیان لە سێدارەدا، باوکان کچانی خۆیانیان کوشت، برا تێزابی بە قاچی ڕووتی خوشکدا کرد، لەلایەن ئابڕوومەندەکانەوە ژن بەردباران کرا، هێشتاش ماویانە کاولی بکەن. منەکەی ناو خۆت بناسە و ئاشتی بکەرەوە و پەروەردەیەکی تەندروستی ژیاندۆستی بکە ئەو کات چراکەی ناخت دادەگیرسێ، کە چراکەشت داگیرسا پێویستت بە سەلماندنی ڕووناکیی خۆت نییە، تەنها پیاسەیەکت بە گەڕەکە تاریکەکانی ئەواندا بەسە بۆ ئەوەی ئەوانیش بەرپێیان ڕووناک ببێتەوە و بەرەو ڕووناکی هەنگاو بنێن. وەرن لەمڕۆوە خۆمان لە پیاوچاکان ڕزگار بکەین. لە ناخی دڵمەوە سپاست دەکەم ئەگەرم نووسینە درێژەمت خوێندبێتەوە و ئێستا ژوێت لێگرتبێ خوازیارم دەستخەڕۆم نەکردبی و هیوادارم سوودم بۆت هەبووبێ بە ئارەزووی خۆشت چۆنت دەوێ بڵاوی بکەرەوە بەشکم تۆش سوودێکت بۆ خەڵکانی تر هەبێ سپاست دەکەم بۆ گوێگرتنت سپاس سپاس نەوە